Mirzə Ələkbər Sabir Əkinçi Məzlumluq edib başlama fəryada, əkinçi Qoyma özünü tülkülüyə adə, əkinçi Bir üzrlə hər gündə gəlib durma qapımda Yalvarma mənə, boynunu kəc burma qapımda Gahi başına, gahi döşünə vurma qapımda Ləğv olma, ədəb gözlə bu məvadə əkin ki, lal ola balam, başlama fəryadə əkin ki. Xoş keçmədi il çöllüyə, dehqanə nə borcum? Yağmadı yağış, bitmədi bir danə, nə borcum? Əsti qara yelçəltiyə, bostanə nə borcum? Getdi mənə nə fələliyim badə əkin ki, Lağlağ danışıb başlama fəryadə əkinçi. Aldı dolu əldən sərü səmanı neynim? Yayın ki çərətkə yedi bostanını neynim? Verdin keçən il borcuna yorğanını neynim? Ol indi palaz satmağa amadə əkinçi. Lal ola balam, başlama fəryada əkinçi. Söz açma mənə çox çalışıb az yeməyindən. Canın bir cəhənnəm ki, ölürsən deməyindən. Mən gözləmənəm, buğda çıxar, ver bəbəyindən. Çəltik də gətir, arpa da, buğda da əkinçi, yoxsa soyaram lap dərini adə əkinçi. Sən hey də yoxumdu, çıxarıb canını allam.'' Vallahi ovub dideyi giryanını allam. Şallağa tutub peykəri üryanını allam. Öz halını sal indi özün yada əkinçi. Lağlağ danışıb başlama fəryada əkinçi. Cüccü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən. Su olmasa qışda əridib qarı yeyərsən daşdan yumuşaq zəhr nədir, marı yeyərsən. Öyrəşməmisən ət yağa dünyada əkinçi. Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə əkinçi. Lakin mənim insanlıq olub vəz mədarim. Bəyzadəyəm, asayişədir cümlə qərarım. Meysiz, məzəsiz bitməz olur şam-ı nəharim.'' İşdə belədir Havləti Bəyzadə əkin ki, Bəyzadələrin rəsmi budur adə əkin ki.